cinaatti nan hojjadha. Caljirii hagam boromtuu xumuree hojii erga jireen taa'u narmitu hojii biras hojjechaa jira. Oon beektaa miti ree nama caake. Sinna guddisee miti. Yaadni ishee tokko baay'een si yaade. Sagalee kee dhabeettaa ishoo ishoo yaadha. inumana boonsista inumana boonsista maal hojjetta yaan talatoo shoo bagumanis hin dhalee bar'atii fi obboleessi keemu ijumti hamtuun na jalaa sin hin argin bara kana keessa gaariin hin bulu hundi juma hamtuu sinirraa naaf haa qabu ayi yaadha lakko ayi yaadha lakko ayi yaadha baay'een gammada. baay'een gammadamee wal mari'anneeti nagaanaa ta'ii sii bilbilla booda wal mari'annee abbaa gonfoo wajjin gonfoonillee bakka ta'e deeme in deebi'a waliin mari'annee sitti bilbilla yaada lako bakkuma jirtutti nagaanaa ta'e ishii yaadda'u yaadda'u dhalako. Harmee bilbila hin qabne fi mucayyoon koo mantaa seettee yaaddoo keessa galtee jirti. Manni bilbilaaf qofon erga deemee na hin jiru. Biyya bal'aan na dagate, maatii bira bal'aan na dagate ta'e haalli jireenyattis ulfaatadha biyyi keenya. Baay'ee rakkisaadha yaa biyya keenyaaf yaadadhu maanaa. Yaa maal irra jirti? Aloo akka akkam jirta? هولته ايلو ايلو لين سوتو ويوال مشوكو malee مالينا قاكورتي ati fayyaa keeti ani nagaa kooti nagaa kooti waaqayyo galanni haa ta'u harmee aabbishuun nagaadha oo naguma naa jirta yaada lakko yaaleen suuti yamee akkana mee jireenyi finfinnee sunii akkam jirti maaluma sitti fakkaatti mee erga gaafa si biraa galleetti obboleessi keetillee si gateetii kunoo nu biratti deebi'e mee akkami nyaataa dhugda ishuu ishuu ishuu ishuu akkatti kunumee naaf gamma. Mishuutu maal godhu gonfoonis nagaasaati erga bira galee unaa bilbilee yoo hin jiru harme haalli jireenyaa akkamimmoo hojiititti baay'ate moo. Haa harka sootee rakkoo qabu. Harma madi yaadala qomee akka waan hunduu wuddiidha amma mee maalmarra jirta e, waan ta'e gurgurreeti obboleessi keessii fidee haa dhufu jennee gonfoo kiyya. Gonfoonis nagaasaati erga bira galee humnaa bilbilee hin jiru harme. Haalli jireenyaa akka immoo hojiititti baay'ate moo? Tolee, Baadiyyaa kana keessatti na jalaa gurraacha ofii foon illee homaan jedhu e foon godhate choraan itti deebi'elleedha. Amma choraan itti deebi'ee na jalaa gurraacha'ee. Mm, naguma abbee naguma jira abbeetillee naguma isaati naguma isaa. Abishuun nagaadhaa? Eh, bakka horii jira bakka rakkoo tokkoon qabu inni guddaan nagaa fayyaa isaa ta'uudha siin jedha inni silaa galamas galgalas horii biraan hafa miti. Eh, Mishoota maal Naguma abbee naguma jira abbeetillee naguma isaati naguma isaati keessanuma kana yaadda'e eh. haati dhalte boqonnaan qabdu ee haalli biyyaa sodaachisaadha lakki kisumaan lukkuma lukkuma. akkuma gizuma manatti ol dachaadha yaantalatoo barri sodaachisaa ta'ee jira. Barallee miti namatu sodaachisaa ta'e. Namni sodaachisaa ta'ee jira yaada lakkooyi ofuma eegi. Nuuyyuun beeku ani kara Finfinnee kanaan jedha anumaa fi abbaa gonfootitu wal mari'achaa jira. Gonfoo kiyyatti hin himne. Inni kunoo waan ta'e hunda fe'atee baadiyaa kanatti galee saba kiyyan tajaajila jedheeti kunoo sitti nutti ol deebi'e. Eh, garuu hin beeku yaada lakko magalumallee akkasuma jetta ayii kunu walgayii jedhan guyyuma hunda walgayii jedhan jedhan achitti walgayii sanittu iyyuu fixanii si fixanii hin deeminii jedhaan abbeeti numannoo jira abbeetillee maal namni sodaachise eh, baraa miti baraa sodaachisaa ta'e. kun kaan ajjeesaa itti mikinyeeffata kun kaan ajjeesaa itti mikinyeeffata uumaa isaa ka lubbuu uume tana isumatu silaanu keessaa baasuu qaba yaada lakkooyi maal gonare umaatuma jiraachaa jirra maal dubbannan dubbannu nagaa naa ta'e waan hojii ishoo yaada lakkoo ati barree numa na boonsista hojii Nageenyi biyya baay'ee addessadha. Of eeggannoo godhaa isinillee magaalas ta'e baadiyyaa isaan jeequmsi numa jira. Maal gochuun danda'amu? Waaqayyoon bichaa nutti araaramu malee. Ilmi namaa ilma namaa akkas garaa jabaachuu isaa baay'ee nama gaddisiisa. Uumama waaqayyoon uumee ofii isaaniitiif immoo lubbuu walii galaafachaa jiru. Kun waaqayyoon gaddisiisudha. Waaqayyoon isaanitti araaramu malee maal jedhu? nageenya keessaniif illee of eeggadhaa harmee ani isiniif yaadda yaaddaa ani na rakkoon hin jiru. Gonfoon illee of eeggannoodhaan deemee haa galuu yeroodhaan qe'eetti Aabbishuun illee akkanumaan walga'ii walga'ii jedhani. Walga'uun waggaa nageenya buusuudhaaf ta'e malee dubbii buusuudhaaf faayidaa maalii qaba walga'uun? Ani hundaafuu wattis nagaa naa ta'e hirmee Anis hin badu harmisiifin bilbila. inaa jettee immoo tokko maan dhiphatin eenye bira rakkoon tokko hin jiru anis ittiin hima yoo rakkinni siraate. Ishee harmishoota anillee baay'ee si Wayyaa waan masii gara namaa biraa fuduraa umurii ishee waaqayyoon lafaa dheeressu. Haadha burtukaana oh, oh, goo baali. Oo abbaa gonfoo fooko oo oh, maal jettanii maal jettanii ay abbaa gonfoo koo dullumuma keessa walleellisuu baay'ifneeyyu dur caala <laughs> oo. Ishii maal jette dubbadha. Baadiyyaa dhufee mee akkam durbuma si godheema akkam qubbi qubbi jetta mee maaltu si gammachiise haadha goomboo e, garuu bareeda jirtaati jabaadhu weemaa waa'ee mucaa keenya kana waliin mari'a. <laughs> Abbaa gonfoo <laughs> bareede. ilmatu naa gahe ka ilmi gaafa namaa gahe akkanuma na waan inni naa bitee qoraan naa cabsee naa fida kunoo mana tamaarii san xumuure ijoolleen ormaa mana tamaarii san bara xumuurtu gad ol uffata naan jedhe mucaan kiyya akkanatti uffadhu naan jedheen isumatu naa ilma ofiiti kan hin ajajamne eenyuuf ajajamani mana ajajame kaa nabbaa gonfoo ko inuman <laughs> e, e, jabaadha. ilman jabaadhe kun waana dhukkub sun manarraa bade mucaan kiyyaas galla duraa dhibuma ijoollee xiyyaanatti fakkaate leensuutu. Kana jedheeti eegagaa kitaaba kanallee harree tokko fide kanarii wanti inni fidee fi uummata barsiisuudhaaf uummata naannoo kanaa waan baay'een barsiisaa ammaaf mukuma odaa sana jala teenye akkuma gadaatti akkuma. warra duriitti akkuma abbaa gadaatti akkuma seera oromootti achi mattii waa mari'atamee murteeffamu amma manni ijaaramutti. Mukuma sana jala taa'een barsiisadee waan baay'ee na sobsiisee mucaan koo na gammachiiseera. An garuu toluu dide maal inni haadha? Gonfoo mucaan akkanatti kunoo eega guddate kana caala gaawaan banuu baasamu. intalanni achitti harkatti waa kakaa'u sun aadaa keenyas miti mee yaada isaallee barree akkuma kanaan itti fuuchuu osoo hin taane yaada isaallee barree. Silaan talma abbaa bariisoo sani isiniinis hiriyaadha walumaan ooltani abbaan bariisoo amala walii beennaa jaarsa kabajaati silaa kanuma isaanii tan itti fuudha hidhee Eh, maalan beekakaa kunoo inni amma hin fiigaa kunoo eh, tamaarii kanallee kunoo kanatti eh, kumtaala fe'ee fidee yaasitti kunoo uummata kootan barsiisaa uummanni koo barachuu qabaa uummanni koo beekuu qabaa hawaasni koo dammaqina qabaachuu qabaa hiyyummaan baduu qabaa hojjennee jijjiiramuu qabnaa kanaafuyyuu ani baadiyaa keessa waan hojjetamu baay'ee dhedhee dhufe mucaan kun. amma waa tokkumatu iyyuu ka isinillee cinaa cinaa deemtan natti fakkaata isa wajjinii. Disnan jiruum mee waan jette jedhiitii mee waa mucaa keenyaas nu malee eenyuun qabaa miti ka'ee tanga mabbaa bariidoota qorageetii dhufaa. mucattii tiyya achitti kophaa jirti wee isiin baratte isii bilbiltee illee wanti isiin jette jiraame intalatti achitti gatee birirraataa dhufe waa hunda barteetti jedhee achitti gatee dhufe mee waan ta'ee jedhe yoo isiin bilbilteet nagaatti naa'imi yoo isiin waan isiin rakkattellee achitti waa ola erginuufi inni immoo nama walitti qabee fuu Haa ta'us ammaaf barnootuma barsiisuu barbaadaa jira. Baadiyyaa kana namoota baay'ee jira lafa kun akka kanaa kun lafti akka kanaan tola ba'aa jira investiyaa godhamu. Waan baay'ee dubbatee rabbiin umurii isaa nu badeeressu. Ayi goonfoom anumatti ba'e tuusitti ba'ee jedhee tasaphanneera anumatti ba'e duuba jiraatu siin jedha beeka hin qaba sana ajaawayitii jarrii. mootummaa ifee koree sana keessan jira waan meeqaani kunoo nageenyi biyyaas boora'ee qaala'insis ol ka'ee waan baay'eedhaan nu jiru eega hin achi ga'eeti dhufaa ammasitti mee waan ta'ee dubbadhu mee atis yaadama kan qee ol ka'e bilbiltee bar isinitti himne daasin loon bira jirtan oduman qabaa jiru naa bilbiltee wajjin haasofnee nagumaanaan jette abbaa gonfoo kooyii mee silaa bara kana keessa zayitiin wuddii innu sinuyyuun argamuu. E, waan hunduu waan hin jirree fi aannan tana walitti curcur godhadhee tanaani walitti qabee dhadhaa baksee fi bassoollee daasisnee fi mee ka akkuma isin jettanuu silaa oduu akka kootiiti anillee haadha gaaddisaa wajjin haasa'aa.